大家好，我是敏宏，我最想感谢的人是嘉宏哥，因为他一直不辞辛劳的陪伴着我，就像是一个很好的牧者，又是一个很好的朋友，很好的弟兄，谢谢他，谢谢。大家好，我是关神。感谢神上个月去日本旅游的过程当中，那整个过程是非常的顺利平安，那充满了神的恩典，感谢神。大家好，我是嘉宏，感谢神，我小组今年有好多好多的弟兄兴起，愿神大大兴起弟兄。 做更多组的动作。大家好，我是齐谦，感谢神，我今年有更多更棒的学习，也投入了更多的事奉，在今年有更多的成长。让我们一起说，感恩节快乐！